Uh-oh. What? People. Miau. Acorda, Pedrinho, que hoje tem campeonato, vem dançar comigo. nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom nhom तू जानो जानो जो कहता है बीवी तेरी लगता है सामी और सामी मुझे नहीं पता था मैं इतना खूबसूरत लगता हूँ क्या बोलती है तू हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जिसको हमेशा डांट पड़ती है मेरे घर में वो इंसान मैं हूँ oh, अरे बाप क्या कर रहे हो तुम मैं मारूंगा तुमको